Ya con este faltan. Faltan como 19 capítulos para que esta quinta temporada ya llegue a su fin. Pero a pesar de todo, hay muchas cosas que nadie o nadie, nada, hay muchas cosas que me, que hay muchas cosas que quiero saber no sé cuáles, pero a pesar, no sé cuáles en esas cosas, pero lo único que puedo decir es que para el final de temporada se esperan se esperan unas excelentes creepypastas. Pero en el penúltimo capítulo de esta serie vendrá el amigo de Cub, el, hermano de Cuphead Mokmal. No, no, no ha querido este, tiene muchas cosas que hacer, pero en el penúltimo capítulo Mokman se saldrá. y en los últimos capítulos ya serán puras creepypastas. he tenido nuevos amigos desde una gran princesa hasta un gran guardia o caballero. Caballero. Lamento no haber hecho un video donde esté con mis aventuras, pero tuve que estar haciendo otras cosas. grabo este video estas horas porque nadie ve YouTube estas horas. También he hecho directos a estas horas, a esta hora. Pero no... Eh, em, estaba ayer en la tarde, en la mañana estaba viendo unos videos donde youtubers retan a Juancho, a, señor Juancho, a diferentes redes, retan a señor Juancho en, en Minecraft. Uno de los retos más más tontos. Fue cuando el youtuber Silvio le dijo a señor Juancho que buscara una oveja rosa en Minecraft. Le costó mucho trabajo, pero al final lo encontró. Y después siguieron más YouTube, más y después le siguieron llegando más retos a Juanchos de youtubers famosos. Vamos a ver qué. Vamos a ver. A nuestros amigos los animales. Ahí en la estación de radio están todos los perros todos los empleados que ya contrató la estación de radio. A partir de la próxima temporada, que es la séptima, sucederán varios sucesos en esta estación de radio y en este mundo. Todavía no tengo los creepypastas que se presentarán al final de esta temporada. ex está aquí en la estación, la estación de radio. Punto está aquí en la estación. La radio. Las estaciones de radio trabajan las 24 horas del día, los 365 días del día año. La última noticia que me enteré de esta estación de radio fue la, eh, fue, fue la ella, un último hallazgo del profesor Stephen, un antiguo fósil de una antigua roca sedimentaria. ¿A ustedes les ha gustado, les ha gustado la ecología o el medio ambiente? Y sí, también a mis amigos los scouts que están en la estación, la estación de radio. Incluso también en, otro lado de este país hay un, hay un mapa donde ya se llama Biosferados y están los amigos los scouts. Vamos a ver a los animales que están aquí en esta ciudad. por esta parte este, de este de este, de este, de este, de esta ciudad no hay muchos carros. En la próxima temporada una Ya amaneció aquí, es muy temprano. Las luciérnagas siguen volando. Ese esa cuartilla eso que dije me recuerda a un gran poema llamado Luciana, Lucierna. allora Este lugar donde estoy poniendo las flores es muy especial para muchos, para muchos novios. Un lugar especial y tranquilo. A mí me gustan los lugares tranquilos este. muchos novios. Este es un lugar lleno de sueños. Ah, esta parte es un lugar lleno de, sueños. Un lugar tranquilo debajo del árbol donde se ponen, donde se ponen, donde se sientan y platican Estos pilares me recuerdan a un templo debajo de él, a una construcción debajo del mar que se encuentra aquí mismo muy distante. es lo que me gusta. No me gusta ver a los animales encerrados. Me gustan mucho los animales. essa y a poner una pequeña, buscaré la manera de poner una pequeña fuente aquí. Aquí en este lugar nada más escucha el ruido de los animales, de ningún auto. Porque no tan fácil los autos pueden llegar Mejor me, mejor gusta mi escuchar el ruido de los animales, estar en pleno, estar interactuando con la madre lesa.